ビビビビビはいということでね今月も電撃プレイステーションさんの紹介をする公式化試験中のイルハートことデンハートですイエーイイエーイイエーイいやあのちょっとえっとですねなんか今回ちょっとねいろんなアクシデントがあってですねあの人がね行方不明になって がねまあちょっと王道的にねこう王道のアドリブで紹介をしていきたいと思いますまあとりあえずねこういろはたが紹介する部分だけはね分かってるんでね任せてくださいよ電撃さん大好き今週の表紙はこちらじゃじゃーんモンスター いやーまあねこんなモンスターいたらねいろはと逆にハントされるんじゃないかって <laughs> 思うんですけどまあねそれぐらい迫力のある絵になっておりますそんでまたね次のあの超次元ゲームネプテューヌネプの夏休みの情報こちらじじじじじじじじじじじはいはいえ今月もねえーと今月号も OVA 超次元ゲームネプ中のーヌネプの夏休みの情報を掲載しておりますんなんかおかしいあえー、っとえっとえっとともかくねあの今月号はあのねあれですよ今月号は OVA のねキービジュアルの他にもネプテューヌパー 田中理恵さんとネプギア役の堀江由衣さんの対談を掲載しておりますここでしか読めない情報が満載でございますはい、そんでもってですね、こちらも毎度の情報なんですが、ーはい、電撃ネットの回では、電波 P のコラムと、地ズの姉妹の4コマ 4コマや電撃ネットの回ではねこうみんなが考えてくれたゲーム業界の新元号が掲載されておりますあとはねあのメタリックで高級感あふれる4女神のスマホケースが購入しております締め切りがね6月3日なので興味を持った方は今すぐご予約を急げはいそしてですね 電撃イルハートのコラボではピクシブファンボックスの詳細を紹介なんかねあの過去の内容とかも踏まえて一気にね公開をしているのでねイルハートのこれからのためにもですね皆様清きご支援をお願いしますご慈悲をお願いしますということでね今回はここまでになります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 自分死ぬじゃん <laughs> なんですけどなんかイラハトねよくねゲーム実況とか見るんですけどなんかなんて言うんだろうなこうわちゃわちゃわちゃってゲームプレイしてるやつよりあのノベル系の方が好きで実はだから、まあ、ヤンデレ系とかデスゲーム系とかが好きなんですが、まあ、デスゲームってさなんか割となんか目が覚めたら知らない場所にいてなんか爆発する首輪がついてましたみたいなのあるじゃないですかそれをやりたいんですけど まあ私の場合あのワンチャン首が取れるんで首輪だったらあの生きて帰れるかなみたいなところもありますよねそんな感じです